Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a seta. Uh, e ideea de aici, de la Mindset. Sunt tot la workshop domnului Jerry Robert, Publisher Book and Grow Rich. Trainer este uh, Raza Aziz și uh, mai este și Andreea Mihalcea care ne ajută aici. E româncă de-a noastră și a scris deja o carte cu domnul Jerry Robert. A seta este a selecta în DEX și înțeleg de la ei că settingul mental face totul. Dacă eu am un setting mental că um, banii mulți sunt făcuți de oameni care fură, atunci nu trebuie să mă miră de ce nu prea am bani în buzunar sau de ce am doar salariul mediu pe economie. Uh, dacă settingul meu mental ar fi uh, atrag bani și sunt la fel de cinstită, cred că aș face ceva uh, bănuți. Și m-am gândit că uh, îmi place foarte tare uh, chestia asta How you do anything is how you do everything. Și mă întreb dacă um, trăiesc o oră în mediocritate, oare cum este viața mea? Mediocră. Așa că îmi aleg să nu mai trăiesc viața în mediocritate și să fiu o inspirație pentru ceilalți. Tu ce setting mental îți alegi în locul celui vechi? Ceau!